Bilisan mo. Mm, mo. Hina. Iba ako nagugutom na. Sinyawa. Bilis. Bilis. Tagal-tagal na nagugutom. Hinain na mo. Ilan pala na? 1, 2, 3, 4, ito yung video niyo na. Kaya manood ka, kaya matuto ka, okay? Kasi puhon, ito yung panindan nyo sa palengke. ito yung impa. Teka, impa. Impa na. <laughs> impa. Ang ma ma ma ma. <laughs> May tagang gulo dito sa ano, video. <laughs> May tagang ano eh. <laughs> May silip-silip pa. silip-silip pa. Ako din na din magkasabi na sa rin. Nagawa tayong panada. May tagagulo dito. ano ba ito? Oh, luto tayong panada. Huh? Snack time. Uh -huh.